Takto ko may sulbabiga, takto ko mo na, ko sa kuha, bawang ka Ha? Tumpa <laughs> Eh? Eh? Ah. Sige, talaga ang tabudayan ni Gagidan eh. na. Na ko na ni Minmin Nay. Magsiswimming kayo ulit ko na ni Papa Nakni. Hmm, ayoko. Di naman, ah, ano. Madumi doon. Madumi doon. <laughs> Gusto ko yung ganito malinis. Gusto ano? ko malinis. Baka, sa bagay, ba't tinaban ang tayo yan? Ay, ah, okay na ako. Kasi pa yung okay na rin. Kasi pa. Pagbukit ka nang tinaban ang ah. tayo yan. Sa dito, ah, parang dahil da. Hindi lang. Hindi kita matatatong tawag. Pero ako lang dahil. Bumalik sila? Sudah ada juga. Pwede kayo baba? Ay, isda oh. Fish oh. Fish oh. Fish oh. Ang dalam mo wala mo na ito sapsap tayo, paksipan. <laughs> Sapsap, sapsap. Buli, tuling, ana? Awit ako kami namin pa dali. Surfing ko dati ko. <laughs> Ang kami nalang Manong Maria, oh. Ay, salbibida na. Ay, dahil salbibida, dahil. Wala, nandun na. Nasa dulo na. Ay. Bebe, sasan na yung pang-video mo na ganun, o oh, para ano. Ay, gamit nila. <laughs> macam tempat awak buta tak boleh. Tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga